Vos explicar como eh, poñer un enlace a unha carpeta de Drive nun blog de Blogger. Entón, por exemplo, como estamos en época de confinamento, eu teño no meu Drive unha carpeta que se chama Tarefas Confinamento. Nesta carpeta eu vou a ter todas as tarefas que lle vou a poñer o meu alumnado durante o confinamento. Importante que estas tarefas as teña eh, ben nomeadas tarefa semana 1 16 de marzo, tarefa semana 2 23 de marzo, para que eles unha vez que vexan esta carpeta saiban a que semana nos estamos refirindo. Moi ben, ahora, unha vez que temos todo preparado, eh, vamos a compartir esta carpeta. Entón, lle damos a compartir. E importante pulsar en avanzado imos a facer un cambio de que só eu poda acceder a esta carpeta a que poda acceder a activado calquera usuario que teña este enlace. É moi importante co permiso que só poida ver para que non poidan facer modificacións sobre os meus ficheiros. E lle deu a agardar. Aquí me dá o enlace para compartir, que lle dou botón dereito copiar e listo. Esta carpeta está preparada para compartir calqueira ficheiro que metamos aquí dentro se vai a ver despois no blog. Pois moi ben, nos imos ao noso blog e nos imos a opción diseño. Dentro de diseño imos a ter aquí a estrutura do noso blog. E na, na, na barra lateral dereita añadimos un novo gadget. Do, dos gadgets que me ofrece, pois eh, vou a escoller lista de enlaces. En lista de enlaces porei tarefas confinamento, algo que eles entendan, non? e por exemplo aquí tarefas semanais e no, na URL imos a pegar o eh, a dirección URL do noso, mm, da carpeta do noso drive e lle o enlace ao noso drive e lle damos a engadir enlace e lle damos a guardar e vede, vedes que aquí eh, creou o gadget e lle damos a guardar disposición é unha vista previa. E aí xa temos as tarefas semanais do confinamento. Si pechamos esta ventana, realmente o que imos a ver o blog como está ahora, pois tenemos unha entrada que di tarefas confinamento, tarefas semanais, e o pinchar aí nos vai abrir o drive coas eh, tarefas que nos detenga, teñamos aí subidas. Eh, esto sería todo.